Ens diuen que no hi ha alternativa, però no és veritat. Hi ha recursos per tothom i s'han de repartir. Tenim l'oportunitat de fer-ho, però fer-ho entre tots, des de baix. Posem en pràctica noves maneres de fer política. Recuperem la democràcia. Guanyem Barcelona.